алейкум сіздерді көріп тұрғаныңызға бир деген жигит бир жолу телефон чалат утбек байке мен бир үйүмдү бир кайрымдуулук ишке жумшадым эле бир келип кетесизби деп анан ана мына деп убакыт таппай күн келип көрсөк ушундай үйүнүн жарымын атай дарыканага бериптир кайрымдуулук кылып мына ушундай ремонт кылып бул жагында дарыгерлер жата турган үйлөрдү кылып койчу үч төрт дарыгер келип ушул чөлкөмдөгү и республика боюнча дагы мунжу балдардын реабилитациясын уюштуруптур мирслан дарыгерлерге өз айлык төлөйт экен ушулардын дарыларын анализдерін қойшы баардык жоғын өзүнүн мойнунан алат экен ошону эми бүгүн ачылышы кылып атам расмий түрдө дейт ошого келип бериңиз дегенде келип ошо тартып атабыз анан бир эки нерсени түшүнгөндөй болдук жок мирисан мырзанын өзүнүн үйү экен ошол үйдө өзү жашайт экен жана бул тарабын атайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга массаж жана башка медициналык жардамдарды көрсөтүүчү аянтча катары бөлүптүр жана ушул имараттарды салып азыркы учурда сексен баланы дарылатып жатат экен бүт баардыгы акысыз келген адамдар бүт баары ушул жерден акысыз медициналык жардам алып кетишет бияққа келіп жатқанымызға мына беш күн болып қалды уже массаж алып атабыз лечение алып атабыз бұйырса бес бекер а так біз мурда э, бардығын қымбат э, эмелерден алып э, платный клиникалардан алып потому что булардын лечениялары аябай қымбат. көптөгөн ошо эс алуларды уюштуруп берип атышат концерттерди уюштуруп берип атышат балдарга көп шоу программаларды уюштуруп берип атышат иши аябай кызыктуу болуп атат да балдар ушул жака келебиз деп аябай ұмытылып атышат анткени алар көптөн бери үйлөрүнөн чыгышпайт да канча жыл канча жыл смотри опа смотрите ребята у нас появилось сколько вас много здравствуйте вы меня узнали толя Правильно, но ну ты кое-что забыла. Не просто Джек Воробей, а капитан Джек Воробей. Смекаете? баланы орғылық қылбасын шындығында мен көп баланың ата енесімін да бала орыса ата ененің ішкі дүниесі жуышырылып білбедім мен мұны бала сорғандар біледі бірақ бала дайым орып тұрса же орықчан төрөлсө же бир ушул айыгуусуна үміт жоқ акыбалда жашаган ата энелерди көрүп мен азыр ушулар отырып башым ооруп чыкты Түшігін бір 15 минут байқап отырып баласына чай беріп отқан абалын көріп отырып башым ауырып шықты е балдар аман есен болған ата енелер шүгүр қылғаннан баш көтермешіміз керек екен деп қойдым балдары дені сау жүрген ата енелер балдары ауырған ата енелерге дуа қылып жардам бермейінше ыраазылығы жоқ шүгүр қылғанды білмеген адам болып қаламыз деп ойлаймын да бұл ата енелердің түйшігі ауырған баладан да андан да ауыр орған баланың дүниесі тақыр башқа анын эми орған бала орған бала мунжу бала мунжу бала чындыгын айтыш керек бул тақыр башка алам башка дүйнө баласын эки үч жылдан бери көтөрүп жүргөн аталарды көрдім. балдарын қолтығынан түшүрбөй жүрген энелерди көрдім. тыштап кеткен аталар бар екен, тыштап кеткен енелер бар екен. бала мунжу болып қалғаннан кийин кудай көрсөтпөсүн бирок бұл ата энелерге рахмат деш керек экен биз шүгүр кылышыбыз керек экен жана біздің башыбызда ушул нерсе болбогондугу үшін, аллах тааланың алдында ұшыларға жарам беришибиз керек экен деп калдым мына ушул бөлмөдө э, атайын жабдыктар менен жабдылыптыр бул жак мына өзүңөр көрүп тургандай эле атайын адис э, ушул балдарға массаж жасап атат ұшының демілгечті мирсландан мен сұрау атам мен қанша шығашаң бар бір айда деп э, бір айда 120 жыйырма сомдой чығашасы бар екен ошо өзүнүн бир жерде кичинекей чаканын ишкерлиги бар бейм бирөөлөр жардам берет дейт э, аягын такып отурган жокмун аллах разы болсун деп койдум муну 120 жыйырма сомдой чыгашасы бар экен ушу дарыгерлердин айлыгы дарысы тиги анализдерге кетирген мына түп кез кезде чайлар берет экен мындай оюн зоктор кылып берет балдарга анан мен айтып атам мирслан стансаға бір айда 120 мың сом түсіп тұрса демек бақытылы екенсің да е деп мен де байқабай сөйлеп аламын өзі ажыке мен ал 120 мың сом түспесе деле бақытылымын дейді тапырылла бирок 120 миң сом түшүп тұрса айына бұл жигитте мындай біраз көтөргөн жүгі жеңилдейт екен да ошого кимиңиздерде мүмкүнчүлүк болсо э беш миң он миң болобу ұшы балаға шоғылтып, мен уруксат сурайм егер ұрысат берсе телефон ылдыйга жазып коем жардам берип туруңуздар биз башка бирөөнүн балдары эмес өзүбүздүн балдарды карап атат да ошон үчүн жардам бергенге не жетсін, а тұралы.